there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke. Udah masuk ke mode brole. Ya aduh. Paluku berada di bawah perintah. Pakai cok. Astaga. Minobuil factor. Minobuil factor mau apa ah, mau apa <laughs> minum will factor eh emblem factor kita guys kita bagas will factor ya cuma will factor guys hmm. Serigala gila namanya serigala terakhir cok ah, susah kali main kayak gini cok nggak pernah gue pakai Minotaur Minotaur gimana cara make Minotaur sakit sakit sudah lama-lama apa itu dia roaming nggak enggak enggak iya, Oke. Gimana pakai Minotaur, Cok? Tegas mati lo mati lo mati lo oh. hmm. Hmm. aduh anjing wow wow, wow. sakit ah gimana sih mati minum tuh maniac, maniac, maniac, maniac, maniac, maniac, maniac, maniac. Bang bangsat. Maniak gue, Cok. Maniak gue mana <laughs> anjir gak dibagi. Maniak gue. Ah. Rengko tai. Ganggu aja. Pegasnya Minotaur gitu makanya. Oke, okay, oke, okay. ada kemungkinan kemungkinan menang nggak pernah pernah makin menutup padahal ah! Oh gitu kalau kena pukulan musuh Ah, ah, ah, aduh kena ambil ansu ah mati aku susah kali makainya mana sih gua dapat dapat itunya dong dapat ini pun ultinya bahkan ya di awalnya dapat triple kill Minotaur kayak gini maki Minotaur mati kalian rata kalian rata kalian rata kalian yes, bisa kali kok loncatnya pun dekat kali hmm, minion gue tarik minion gue tarik Sabi kayo, kaya mana makin minus tuh awal triple kill ngerti sih masih ngerti tapi main di bro susah kali cok dapat di ultinya hah <laughs> ya kaleng-kaleng ini guys. Miniaturnya hmm. bukan kaleng-kaleng. <laughs> asu asu asu asu asu. Good good good good good. aku kok aku yang daftar kena skill Eudora cok kok nggak mati kena skill Eudora kok nggak mati deh tadi tuh 646 gue berhenti game <laughs> ngekill paling banyak susah sih kalau udah kalau udah late nih kalah takutnya soalnya tank kedua nggak ada demek masa di tiga tiga magi nggak bisa dong nggak bisa menang nggak bisa nih kayaknya gila lu gila lu gila lu geng gila lu ada gila lu ya back back back back back back back back back sakit kali sakit sekali ih memang tim tolol disuruh maju anjir ah masuk udah bagus tadi tuh bang Oh, bisa lah ya ngapain kau blinker ke tengah <laughs> Franco Franco saya kok kau tuh udah aku tarik kau blinker ke ke turret Good, kawan mana sih mana sih lah mati mati mati mati kok juga mati udah pasti udah pasti kalah kayak gini kok susah apalagi ada karinya habis к маме колем. Oke. Lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, Aku ya. Ah. Oke. Okay. Ah, ya, back back back back back. Apa apa. Oke, okay, back back back back back. Minotaur bukan kaleng-kaleng nih asu asu asu asu asu asu asu asu oh asu asu good good good back back back back back back back back oi, oi. jangan dibawa ke sini jangan dibawa ke sini aku gak mau mati mundur mundur mundur mundur mundur digendong minotaur cok digendong minotaurnya Teguhin, woi, teguhin, teguhin, teguhin, teguhin. Apa sih mau lo pengkok? Bikin astaga kena ambil semua dong pastinya. <laughs> minotaurnya bukan kaleng-kaleng nih guys iya, penuh lagi darahnya ini penuh lagi darahnya pak sabar sabar sabar sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo sabo kok oh, ada rasanya anjing sabo sabo sabo menang ini menang menang menang menang menang kita ini menang Sabo, Sabo, oh, jangan dulu oh, oh, sabo, oh gas gas gas gas wipe out wipe out awal menang menang menang menang menang gini lah bro menang cok tapi kok orang tuh kalah victory victory victory yuk gas sudah gas gas kita gas gas gas sudah stop mainnya serigala terakhir lalu <laughs> lu kan kaleng-kaleng nih nggak pernah pakai minotaur nggak pernah pakai leg leg balik kita gitu, leg balik kita gitu, leg balik minotaurnya meternya kan kaleng-kaleng cok oke okay. alah Ops, sampai sini aja kita lanjut besok atau lain waktu kita akan bikin konten main game lagi ya mungkin lah kita main game ranked bukan main game brawl. ya, tapi lebih asiknya di brawl tapi gimana ya guys uh, kalau sesekali main di siapa nih cek cek cek cek cek Ciogangnya berapa? Ciogang, Ciogang. Oke, oke, sampai segini aja permainan kita. Oke guys, terima kasih.